al principio, por ejemplo, nada más hablábamos de asesinados, después empezamos a hablar de desaparecidos y de los desaparecidos empezamos a hablar de las investigaciones de los papás y ahorita ya estamos en las fosas y ya no siquiera en las fosas hay cuerpos, ahora hay fragmentos multicalcinados y que son cositas así. Y yo sin palabras de cómo escribir eso y contarle al lector, o sea, que ni siquiera hay cuerpo. Em, nosotros en El Salvador estamos explorando, estamos buscando distintos lenguajes o distintas plataformas para explorar una narrativa que nos parece esencial, esencial, es decir, no podemos renunciar a contar lo que le ocurre a la mayor parte de la población y no podemos renunciar a contar realidades tan atroces. Entonces lo que nos toca es reinventar las maneras de cómo contar esas narrativas. El único lugar comparable con lo que pasa en México en términos de desplazamiento de hombres asesinados por armas de fuego, por desaparición, es Siria. Pero en Siria hay una guerra abierta hace varios años. Y en México hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Mis amigos me empezaron a decir, ¿cómo vas a Colombia si aquello no hay quien lo entienda? porque bueno, está la guerrilla, está las FARC, el e L.N., el EPL, lo que queda después del EPL, pero está el, narco, pero están los paramilitares y están estos tipos de paramilitares y está el ejército, está la armada, está la policía, bueno, y lo que en Colombia llaman los actores armados. Entonces nosotros inventamos una frase que decía, Colombia es un conflicto complejo, no confuso, y hay que pasar de la confusión a la complejidad. Y eso significa que hay que hacer mucho más esfuerzo por entender las dinámicas de la violencia, estas geografías de la violencia, ¿no? porque si no estamos perdidos. Yo no creo que exista esa descomposición del mundo, esa separación. El mundo es un solo mundo un mundo entero, o sea, un sistema mundo, ¿no? Como ha dicho Wallerstein, eh, por ejemplo, en relación con Alemania, las minas, las madereras, la extracción de madera, una gran cantidad de madera que sale de Amazonas, viene a Alemania. Que desde la experiencia de nuestro continente podemos hablar inclusive de una conquistualidad permanente. O sea, pensar que el proceso de la conquista ha terminado un día es un gran error. La rapiña sobre los territorios y los cuerpos permanece eh, y se ha agravado últimamente. Hablar de desigualdad ya es poco, o sea, ya no es adecuado. Eh, pienso que la manera de representar el mundo de hoy es hablar de un mundo de dueños, marcado por la dueñidad, o sea, el señorío. Algunos autores han hablado de eso también, una especie de gran refeudalización del mundo, infelizmente con feudos de un tamaño mucho mayor que los feudos medievales, y donde quedan muy pocos espacios comunes. Hay una duplicación de controles que deberían estar a cargo de los estados, pero que en realidad están a cargo de sectores de la economía que actúan con un pie en una paraeconomía, o sea, en una economía ilegal. En general, una guerra tiene una dimensión militar del conflicto, pero la mayor parte de la dimensión de una guerra no es la dimensión militar, y es una lógica de dos partes, ¿no? Es una lógica de control del territorio y control de la población. O sea, tenemos que hacer nuevos esfuerzos por entender, por mirar debajo, detrás de la cortina, por mirar debajo de la mesa, por entender las dinámicas que hay detrás, que no obedecen a las lógicas que uno pensaría, pero que tienen esa dimensión igualmente del control de la población y el territorio. A veces para el control de la ruta, a veces para el control de la frontera, a veces para el control de lo que está bajo los pies, pero siguen una misma lógica. Pero eso no es caótico. Lo que importante es, es lo que quiero decir, es encontrarle su estructura y entender cómo esas estructuras en el fondo trabajan para el control de nuestras, de nuestras sociedades. Entonces, si no desvelamos cuáles son estas metodologías del terror, estos mecanismos que hacen posible el horror a gran escala, el horror sigue, sigue produciéndose o sigue reciclándose para otros objetivos. Si uno ve el caso guatemalteco, esos mecanismos se reciclaron a la corrupción, se, reciclaron al narcotráfico. ¿no? Eh, eh, jefes de servicios de inteligencia fueron después responsables de aduanas. Entonces, eso te muestra las formas de continuidad de la violencia. Investigar sobre la violencia implica, como hemos escrito con Daniel Area en... Eh, en un reportaje que se llama Mujeres ante la guerra. Eh, es un trabajo lento y constante de excavación arqueológica. La violencia se sedimenta capa por capa en el territorio que habitamos, así como bajo nuestra misma piel. En la actualidad, Ciudad de Juárez es el paradigma de la violencia que vive todo México. Allí, en la década de los 90, se experimentaron por primera vez y de manera masiva contra un amplio sector de la, sociedad civil, las mujeres, métodos de tortura, desaparición forzada, asesinato y fosas comunes que hoy en día vemos replicados en los cuerpos de todas y todos en cada estado del país. Desde Europa, ¿por qué tenemos que interesarnos a eso? Creo que pensar que somos, pensar siempre en términos de somos territorios demasiados diferentes, creo que no solo no ayuda el análisis, sino que la banaliza y no nos ayuda a entender la complejidad de la cuestión. En Italia, por ejemplo, ahora eh, tenemos eh, un discurso del ultraderecha racista que ganó las últimas elecciones que dice que son los migrantes eh, a violar constantemente a las mujeres, desde el movimiento de uh, Ni Una Menos de Italia, averiguamos que el 97% de las poblaciones, los victimarios son, uh, son italianos y el restante 3% son migrantes. ¿no? Faltan, faltan los datos, faltan las mapas y probablemente esas metodologías que estamos eh, elaborando desde la América Latina podría ser muy útil. a retórica bélica do Bolsonaro no, no governo do Brasil é, é uma retórica de, de, política de segurança pública mais bélica, mais, com mais violência, com uma expressão de várias formas de violência contra, contra vários grupos sociais, principalmente contra as mulheres. E as mulheres brasileiras, especialmente as mulheres negras, as mulheres indígenas, que são grupos muito mais vulneráveis, é, tem sido vítima dessa política desde, do, desde o começo do ano até aqui, né, que aumentou o número de feminicídio, por exemplo, a violência policial, a, a violência doméstica contra as mulheres. É, então, é, a, ao mesmo tempo em que reatualiza essa violência no Brasil, é, nós temos uma expressão muito grande da violência histórica, né, de uma violência contra a população negra, contra as mulheres negras, que é fruto da forma como foi fundada a nação brasileira, fundada na escravidão, fundada na violência contra o corpo negro como paradigma né, da expressão de tortura, de violências contra as mulheres. Em la salida de, de la ditadura, teníamos uma militância e uma resistência à truculência, existe truculência, truculência policial, e agora a sua naturalização e, pior, seu aplauso. O presidente, este que está aí, foi elegido por el discurso de la seguridad pública e del miedo. A guerra contra as drogas ha sido o vector fundamental no processo que denominamos a constituição del sujeto matable. Bueno, a polícia entrou na favela, matou oito, eram traficantes. Cabe às famílias provar que não eram traficantes, pero então a constituição desse sujeito matável. En el año de 2018, com a intervenção das forças Fuerzas Armadas em Rio de Janeiro, a polícia de Rio de Janeiro matou, solamente em 2018 cerca de 1.500 mortos eh, Rio de Janeiro, em las favelas de Rio de Janeiro. Seria a muerte em las favelas e a contenção violenta de los pobres su principal objetivo? Então, eu quisiera deixar em la mesa de debate com ustedes e con el público dos asuntos. Por un lado, entender toda esta violencia que se ha desatado en México, pero en el continente latinoamericano, parcialmente en Europa de un modo distinto y en otros lados, como una brutal ofensiva contrainsurgente. ¿Y contrainsurgente de qué? Es decir, ¿qué es la insurgencia? Pareciera ser que equilibrar modos básicos de garantía de sustento y de equilibrio mínimo en las relaciones sociales, estas que sostienen la vida y que son protagonizadas por mujeres, fuera algo insurgente, ¿no? como una gigante actividad contrainsurgente contra las tramas que sostienen la vida contra las tramas que garantizan que no tengamos que aceptar condiciones tan brutales de expropiación. Es decir, de qué manera estamos siendo todos convertidos en cuerpos negros. Y la categoría de raza no es eso, y el capital en su voracidad, en su acumulación planetaria, nos puede ayudar a tender puentes y a espejearnos en otras experiencias sin desconocer que hay cuerpos diferencialmente marcados desde el orden dominante, pero que pasa la experiencia experiencia subjetiva de quedar colocados en condiciones de desechabilidad es compartida. Y es compartida por ustedes, colegas alemanes. A partir de Argentina, pero después en, en una cantidad de otros países, las marchas, la explosión de las mujeres en la calle hablan de un fin de era, o sea, de eh, una politicidad femenina muy vinculada a lo comunal, a la restauración comunal, esa feminización de la política es el futuro de la política en América Latina. No solamente hablamos de violencia doméstica o de violencia contra las mujeres lesbianas, trans y travestis, sino que explicamos y producimos, digamos, una inteligibilidad compartida eh, sobre cómo las violencias eh, contra los cuerpos feminizados eh, tienen todo que ver con las violencias racistas, con las violencias coloniales, con las violencias territoriales, con las violencias laborales. Entonces creo que esa cuestión de la conexión de las violencias eh, para producir un diagnóstico más complejo fue algo que, que, estaba muy presente, que tiene todo que ver con el, con el movimiento feminista. Es muy evidente que hay un nuevo ciclo de la, importancia, digamos, del territorio. ¿no? El territorio vuelve a estar en el, en el centro de los conflictos. ¿Y eso por qué? Yo creo que tiene dos eh, explicaciones muy fáciles. Lo primero es, hay una sed para la materia prima, ¿no? justamente los procesos de industrialización eh, pues del mundo globalizado, de los nuevos mercados eh, el este asiático. Esto hace que hay mucha sed de cobre, de petróleo, de lo que sea. ¿no? En ese sentido, los, territorios valen más. Y el otro factor creo que es importante es em, eh, que es mucho más difícil para el capital invertir en procesos productivos, en procesos industriales. Eso tiene que ver con sobreacumulación, son saturación eh, de mercados, o sea, sobreproducción también. Y eso hace qué? hace que cada vez se invierte más en, otras cosas, o en la especulación en la bolsa o en el territorio. Y eso lo sentimos aquí también. O sea, eh, la burbuja inmobiliaria o la subida de los alquileres es resultado de eso. El capital no sabe a dónde invertir, entonces todos invierten en inmuebles, ¿no? No obstante, actualmente no, logra, no, no se logra permearse, pensarse y entenderse la dimensión del despojo, la destrucción y la dependencia a que hemos llegado. El extractivismo se está expandiendo e intensificando en todas sus modalidades, sea minera, de monocultivos, petrolera o pesquera. Em, el territorio se ha vuelto, en este sentido, la categoría de las luchas. No es algo nuevo. En el caso de los pueblos originarios y afrodescendientes, tiene ciclo de historia. Pero lo nuevo quizás es que esta gramáticas, esta gramática, sobre todo después del fracaso de los gobiernos de progresistas o de la aventura, no quiero centrarme en la aventura <laughs> progresista, es la que mejor logra articular los horizontes de superación del capitalismo colonial patriarcal. Son procesos de capacidad de autoregeneración, de autocuidado. Yo quiero tomar la idea de Dina, de protección, frente a la expansión de la destrucción y la violencia. Estos procesos también se encuentran con fuerza en los movimientos de mujeres, sobre todo en el Cono Sur, que son eh, protagonistas en este momento de, de proponer otras maneras de actuar, de pensar la política. Es decir, el proceso de territorialización y de reterritorialización es una historia antagónica de lucha. Es una historia antagónica de lucha para sustraer lo que está en manos de comunidades que reproducen su vida allí para colocarlo al servicio de la acumulación. Ahora, ¿qué se rompe? Se rompe, y ayer se hablaba mucho de eso, se rompe la confianza. Pero la confianza no es solamente un sentimiento que hay que tener como, como que quién sabe por qué. La confianza se hace en los procesos cotidianos, la confianza se cultiva a partir de cultivar el vínculo. Y, eso lo podemos hacer. Si yo te veo trabajar, si yo te veo no montarte encima mío, si yo veo que tú estás dispuesta a reconocerme, si tú ves que yo estoy dispuesta a reconocerte, en la forma cotidiana en la que se reproduce la vida. Esta cuestión lo están protagonizando las mujeres en los territorios y en los Andes se ve con toda claridad. Estas tramas comunitarias que sostienen la vida y habitan los territorios tienen capacidad política, es decir, no hay una diferencia entre vida y política y no sabemos cómo armar un marco de intelección para pensar eso la dificultad que aparece de ver en la rebelión feminista, por llamarlo así, eh, una rebelión que impacta sobre la cuestión de acumulación de capital. Entonces, cuando eso se niega, de alguna manera la narrativa de la violencia sobre el cuerpo queda confinada, de alguna manera, a un lenguaje de la victimización o de un tipo de violencia que no afectaría en términos políticos a los regímenes políticos. Entonces me pregunto por qué esa dificultad ¿no? reiterada en conectar esta dimensión de la violencia contra los cuerpos territorios, como se planteó en la mesa anterior, y lo que estaban planteando ahora ustedes sobre la complicación de la noción de territorio respecto a la hora de hacer un balance de cuáles fueron las estrategias políticas económicas fracasadas, porque esto no aparece con la dignidad de un balance en práctica, en marcha, de esas derrotas ya acontecidas. Lo que me interesa en particular eh, pensar desde el extractivismo financiero es justamente cómo esta expansión de las finanzas se da sobre ciertos sectores sociales y en particular cómo hay una retórica de que las mujeres son las pagadoras ejemplares. Por un lado, lo que vemos es una, un intento de aprovechar esta crisis de la reproducción social eh, por el lado de la remoralización. Es decir, hoy las iglesias, y ayer eh, lo comentaba también Rita, eh, las iglesias están teniendo un papel fundamental como proveedoras de recursos en un, en un momento de fuerte crisis pero lo que están imponiendo, eh, por lo menos en Argentina es así, es una economía de la obediencia. ¿Por qué? Porque te doy un subsidio en la medida en que eh, el subsidio vuelve a ratificar un esquema familiar heteronormativo. Cuando el movimiento feminista lo que fue capaz de poner en discusión era que esa contribución del Estado no necesariamente o no solo era por llevar el hijo a la escuela, por vacunarlo o por eh, hacer tareas eh, vinculadas a la maternidad. Entonces, esa contraofensiva conservadora está discutiendo y tratando de desarmar justamente estas nuevas formas de autoridad política y es una respuesta al tipo de desacato desde los barrios, desde los territorios que se hizo respecto a cómo vamos a llevar adelante la reproducción social. ¿Y por qué la reproducción social, en la medida en que ya no está confinada al hogar y a lo doméstico, es un espacio de valorización política. Hoy muchas compañeras en, los barrios te dicen, el lugar más seguro para estar hoy es tu casa. Por eso ninguna quiere estar en su casa. Y se han construido una cantidad de espacios de politización cotidiana que son los que organizan el feminismo, tanto en su capacidad cotidiana de producir eh, vínculo, producir recursos, producir infraestructura popular sobre los despojos neoliberales, como esas movilizaciones masivas que vemos hoy en Argentina. Em, en, el, foro en el que participé ahora, em, una de las preocupaciones que teníamos los tres periodistas que estábamos ahí era mm, cómo, contar una realidad que no se detiene, porque la miseria o el sufrimiento de la gente o la pobreza o la violencia no se detienen porque la hayas contado una vez o no dejan de ocurrir porque la contaste una o dos o cinco o diez veces. Pero es comprensible que las audiencias encuentren que estás derrapando en un, en un mismo sitio y que estás repitiendo historias que ya escucharon. Pienso que para eso es fundamental y eso es un debate muy vivo, no solo entre mis colegas en El Salvador, sino a nivel mundial, entiendo, el uso de distintas herramientas y de distintas plataformas que de manera intuitiva mi trabajo como reportera siempre ha buscado, o más bien ha tendido a buscar la creación de espacios en los que pueda, de espacios que puedan convocar como a hablar y a escuchar, ¿no? Como que espacios que puedan convocar a, distintas experiencias o a distintos tipos de personas para que nos podamos escuchar y podamos justo como romper con esos estigmas o esos eh, estereotipos que tenemos los, de los demás. Y en esta búsqueda que ha sido más bien intuitiva, eh, que es que pasé de la cobertura de personas que han sido víctimas de un crimen de Estado o de un crimen de un grupo criminal a, tratar de bueno, acercarme a soldados que son tropa y que están en las calles patrullando y que son como el rostro más tangible de la militarización del país, ¿no? Y que para nosotros como, como personas ciudadanas es lo más tangible de lo, del Estado, pues, ¿no? De ese Estado del que hemos hablado tanto. La realidad que tenemos en México no es posible explicarse como en, en relatos eh, finales, determinantes o, o, o definitivos, ¿no? Y eso es muy, o sea, creo que la gente o como sociedad, no sé si no estamos listos o no sé si no tenemos ánimo de escuchar un país complejo. Y tenemos una necesidad de tener relatos simples que nos permitan a nosotros como personas ubicar cuál es mi lugar en la sociedad, ubicar si soy de ellos o de los otros, o si soy de los o si no soy de los malos, y soy de los buenos, entonces probablemente no me va a pasar nada. Y si no entendemos y si no nos damos el tiempo y si no tenemos la disposición de como sociedad, como académicos, como periodistas, como activistas, de detenernos a escuchar el montón de condiciones cruzadas que resultan en que un soldado, un chavo de 22 años, buena onda, <laughs> porque nos cayó bien, la verdad, le dé seis tiros a alguien a un metro de distancia. Y, en esta necesidad de tener disposición para escuchar es que me parece que mi trabajo como reportera puede aportar a la creación, o sea, creo que mi aportación puede ser intentar crear espacios seguros en donde por un momento paremos nuestros, como nuestras autoridades morales y tratemos de entender cómo es que llegamos al lugar en el que llegamos, cómo es que cada persona que está o en la tropa como soldado o en las calles como chavos, no sé, pandilleros o no pandilleros. ¿Cómo es que llegamos a ese lugar? Pienso también en algunas historias, y, termino con esto, que, que, a mí me marcaron un montón y que me parece que no son menos explicativas a la hora de contar avalanchas de violencia porque son cosas que en el terreno me hicieron daño a mí y que me la llevé conmigo a mi casa y que pienso que compartir esas, esos pequeños fragmentos en medio de, eh, de una masacre o en medio de la atrocidad de una fosa clandestina o del relato de unos asesinos son importantes. Les cuento, por ejemplo, algunos. En una, en una comunidad controlada totalmente por una pandilla, que son jóvenes, en una comunidad donde los niños tienen muy pocas posibilidades de estudiar o de ir a la escuela o de hacer otra cosa que no sea aspirar al respeto del que gozan esos chicos tatuados, violentos y armados. Había en una cancha de basquetbol solitaria un niño, muy niño, muy mm, fanfarrón de lo bien que le salía dibujar hombres araña es, me mató, me mató la certeza de que los caminos de ese muchachito tan creído dibujando Spider-Man eran tan acotados, tan limitados y que las posibilidades de futuro estaban una cuadra delante de él donde se reunía esa célula de la pandilla. O, por ejemplo, una muchacha que fue esclava sexual de un de un líder pandillero desde los 15 años hasta los 20 años, cuando finalmente se enamoró de un muchachito de su comunidad y huyó con él. Es complejo ver el momento mismo en que una persona descubre por primera vez eh, y se sorprende con el significado profundo, em, no sé, diáfano, infantil de la palabra amor, por ejemplo es, em, pienso que estos episodios o estas pequeñas cosas transforman a las víctimas, que son una cosa plana, eh, sin dimensiones, son sujetos que reciben acciones de los demás, en seres humanos, en personas complejas que quieren cosas, que aborrecen otras y que su vida no está trazada únicamente por la dimensión de víctima o de asesino o de cruel o de un momento dramático, sino que es la vida misma, que somos nosotros y que solo a través de la correcta manera de decir a seres humanos conseguimos que lo que le pasa a otros nos pase a nosotros. También fue además de decidirme de cubrir las historias de las víctimas de la violencia, también eh, había un asunto que me pareció a mí, nos pareció a varios importante y hablo de que somos varios porque trabajo y hemos trabajado mucho en colectivo y en ese momento participábamos en la red de periodistas de a pie y nos capacitábamos para, pues, para cómo cubrir esta violencia. Entonces, una de las cosas pues, que nos propusimos fue eh, tratar de cambiar el, tratar de hacer un contrarrelato. El gobierno, cada vez que aparecía alguien asesinado o que alguien era desaparecido, pues la, el discurso oficial era por algo le pasó esto, fue por algo, es porque en algo malo andaba, ¿no? Algo malo estaba haciendo. Entonces, en mi cobertura eh, fue mucho buscar las historias de esas albañiles que habían sido asesinados o de buscar un poco la historia de quiénes eran esos cuerpos que estaban en las calles o quién era eh, el hijo de esa mujer que estaba desaparecido y tratar de contar eh, cómo era mentira o no se sostenía esta versión oficial de que no teníamos que preocuparnos porque se estaban matando entre los malos, Y cómo a todos, eh, toda la sociedad, pues cómo todos estábamos expuestos e inmersos en esta violencia hay una cosa también que teje las diferentes situaciones. por lo menos nosotros lo vimos mucho en el caso Ayotzinapa, en el caso de México, en los cuales claro que el narcotráfico está metido en el caso, por supuesto que está metido en el caso, pero también el aparato del Estado está metido en el caso. digo esto porque, porque hay una tendencia cada vez mayor, tal vez histórica, pero muy potente ahora a lo importante no es la realidad, sino la representación de la realidad. Lo que nosotros vimos en el caso de Yotzinapa es cómo se hizo una versión de la historia que cerraba el caso. ¿no? Lo que contaba parecía cierto, podía ser cierto, luego era cierto. A pesar de que había cosas, un puzzle en el que te sobran 10 piezas aquí, tratas de ponerlas allá, no te cuadran, tratas de ponerlas allá, tampoco te cuadran, aquí las pones, pero se te descuadran aquellas, ¿no? Mm, pero lo que contaba era que había una versión de la historia que parecía verdad y eso te cerraba el caso. A nosotros nos tocó hacer todo un trabajo de contrastar las cosas y, lo que nos encontramos fue que lo que nos había contado sobre ese caso no era verdad, no, era cierto. Hay una esperanza que yo la pongo en palabras de un escritor que se llama John Berger, la esperanza de que la experiencia encuentre el lenguaje en el que pueda expresarse. Y a veces para eso sirve una comisión de la verdad, para eso sirve la memoria. Cómo la experiencia de las víctimas encuentra un lenguaje en el que se pueda expresar. Y cómo las cosas cuando se pueden conocer, se pueden expresar, se pueden conocer, se pueden explicar, convoquen a la acción. Nombrar lo intolerable es una forma de convocar a la acción frente a lo intolerable. Eh, ayer Hablábamos de una metáfora muy siniestra, describíamos un poco lo que yo creía que había ocurrido a lo largo de estos tres días con una metáfora realmente siniestra, después de haber estado escuchando los relatos de un conjunto de personas que conocen aspectos, que conocen tramos de lo que está ocurriendo. Y era la cuestión de tratar de entender, a partir de restos, cómo ha ocurrido que se despedaza un país. En América Latina no se concibe la búsqueda de los desaparecidos sin la agencia de familiares y madres. Se meten donde no les compete, supuestamente, el terreno de lo forense, justamente adquieren saberes, adquieren conocimientos, desarrollan metodologías, señalan, ahora sí, desde la autoridad del saber, no solamente desde la afectación, la ineptitud, por decir lo menos eh, y bonito, de las instancias oficiales es una especie de leitmotiv de estos días que se habla que, lo que hace la violencia extrema es que, que aterra, desterritorializa de algún modo, genera una especie de limbo, sobre todo la violencia de desaparición forzada, ¿no? Entonces, eh, la reconstrucción forense de cuerpos y de crímenes, eh, la asociación de lo disociado de algún modo como una suerte de respuesta, de posible respuesta a este mensaje, a esa enunciación. Y sí, un modo de hacer memoria, de incidir en el tablero de la memoria, que en México sí creo que tendré que, eh, que ser pensado y tendremos que ver de qué manera lo, lo, pensamos, una memoria del, del, presente, de lo que nos ocurre hoy en día eh, y que tendría que asociarse, y eso seguramente lo vamos a escuchar con más profundidad con Mario, y creo que es alguna noción que compartimos, la noción de incomodidad. Tiene que incomodar, si no incomoda algo, algo está mal. Cuando hablamos de de trabajar sobre relatos de memoria que aquí apareció muchísimo y me encanta que haya aparecido la idea de que estamos en una batalla por la representación, por cómo se narra, por cómo se relata y por cómo se visibiliza y se legitima eso que se hace relato, me parece fundamental entender que es una batalla en serio. Quiero decir que en el momento en que aparecen eh, eh, también los, eh, los relatos de memoria, en todos los casos, y me gusta que hayas utilizado, Katia, la noción de políticas de la memoria, lo que aparece es un intento de estabilizar y domesticar esos relatos. Y aquí me parece importante el planteo, fundamental el planteo de, de, Anne que vimos recién, de pensar a lo forense como una práctica de resistente, como una práctica que intenta nombrar lo silenciado y otra vez hablar, eh, utilizaría este término como una práctica que intenta nombrar eso que es hecho fracasar en el lenguaje social. Me gusta usar esta frase de, de Héctor Schmuckler, un pensador argentino que acaba de morir hace muy poco, que dice, el trabajo central de la memoria no es qué pasó, sino cómo fue posible. No existe matanza sin complicidad de las mayorías. Ese cómo fue posible también de alguna u otra manera toca una noción fundamental que es la responsabilidad del resto. De algún modo, de alguna manera, por el silencio, por la complicidad, por las formas de la complicidad. Deberíamos poder pensar a la memoria no como un trabajo de rememoración, no como un trabajo ligado exclusivamente al recuerdo, sino como un trabajo de conexión. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que las violencias coloniales están en el presente y sobre todo porque ese que decimos cuando decimos esto es trabajar en contra de un relato que nos ha hecho producir exclusivamente quiebres y discontinuidades. No es solamente hacer conexiones, sino conectarnos. Una de las cosas fundamentales tiene que ver con conectarnos nosotros, conectarnos los que estamos, la posibilidad de conectar esto que estamos diciendo con las experiencias, lo que plantearon hoy, esta mañana, nuestros compañeros periodistas de manera magistral en términos del campo, de lo que están ahí, de lo, que. Eh, de hecho, la idea de que, la idea de que ni siquiera en México tenemos la posibilidad de conectar estos, conectarnos con estos espacios y estos saberes en estos terrenos. Entonces, creo que estamos haciendo cosas. Eh, se está transformando, creo yo, una... Sí, sí se está transformando el panorama de lo que implica hacer política. was bedeutet eigentlich Solidarität? So, das kann irgendwie alles bedeuten und mit wem wollen wir solidarisch sein? Und ich glaube, genau dafür sind solche Räume super wichtig, weil um solidarisch zu sein, ist es total wichtig, ähm, globale Zusammenhänge irgendwie in den Blick zu nehmen und das Wirken von Macht und ähm, Gewalt zu verstehen, egal wo, egal in welchen Räumen. Und ähm, genau, das ähm, ist was ich mitnehme, ist quasi die Analysen, die wir geteilt haben und die unterschiedlichen Strategien, die in verschiedenen Räumen anders funktionieren, aber natürlich trotzdem irgendwie eine Verknüpfung haben. Und ich finde, das Verbindende dieser Praktiken oder dieser Analysen ähm, ist was, was ich mir, glaube ich, mit nach Hause nehme und wo ich sicherlich noch sehr viel drüber nachdenken würde. Bueno, me pareció que lo que pudimos hacer es como componer eh, distintas perspectivas eh, teórico-políticas y de las distintas experiencias Eh, y luchas y conflictos eh, en los que estamos pensando, pero también confrontando eh, las nuevas formas de violencia. Digo nuevas porque creo que ese es uno de los conceptos que, se discutió, ¿no? ¿Qué tiene de nuevo o qué caracteriza como nuevo estas formas de la guerra, estas formas del conflicto, estas formas de la contraofensiva que hemos estado discutiendo? Entonces nos vamos, me da la impresión, nos vamos, nos regresamos a México. con nuevas palabras, con nuevas sensaciones, con nuevas capacidades para eventualmente habilitarnos un diálogo más amplio del que estamos logrando en México para pensar las cosas que nos están destruyendo, que nos están destruyendo. Es decir, no es poca cosa lo que se ha logrado hablar acá en términos de geografía de la violencia.